Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. kau mau mancing, jangan lupa kau beli pancing. Jika kau sudah punya pancing, jangan lupa kau cari umpan. Jika kau sudah punya umpan, kau carilah lubuk ikan. Hai para pemancing, jangan pernah janda yang kau pancing. Hah, paham kau gerandong? Paham? <laughs>